हेलो फ्रेंड्स प्रीति किचन में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल दही आलू की सब्ज़ी अगर आप भी इस तरह की सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं दही आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ सौ ग्राम उबले हुए आलू लिया है इसे मैंने दो सीटी दे के उबाल लिया था अब हम इसे एक फोक की मदद से इसमें इस तरह से छेद करेंगे ताकि जब हम आलू को मसालों में डालें तो मसालों का फ्लेवर आलू में बहुत बढ़िया से घुल जाए तो इसी तरह से हम सारे आलू को होल कर लेंगे सारे आलूओं को मैंने होल कर लिया है तो अब हम इसे साइड रख देंगे सब्ज़ी बनाने से पहले हम मसाले तैयार कर लेंगे तो मेरे पास यहाँ एक कटोरी दही है इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये ताज़ा दही है तो इसी में हम कुछ मसाले डालेंगे एक चम्मच मिर्ची पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटा चम्मच काली मिर्च और जीरा पाउडर इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे दही में मसालों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है तो चलिए अब हम सब्ज़ी बनाते हैं कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है तब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर एक चौथाई चम्मच मिर्ची पाउडर इसे हम तेल में अच्छे से मिला लेंगे तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे और आलू को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि जब हम इसे ग्रेवी में डालें तो आलू का फ्लेवर बहुत यमी दिखे आलू को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे आलू हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे तीन बड़ा चम्मच तेल और कुछ खड़े मसाले तो यहाँ मेरे पास है एक छोटा चम्मच जीरा दो तेज़पत्ता चार से पाँच लौंग दो तीन दो से तीन दालचीनी के टुकड़े और आठ दस काली मिर्च इन सभी को हम डाल देंगे तेल में अब हम इसमें डालेंगे दो बारीक कटी हुई प्याज इसे हम बस कलर चेंज होने तक ही भुनेंगे प्याज का कलर चेंज हो चुका है तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इस इसे डालकर हम दो मिनट के लिए भून लेंगे मसालों को भूने हुए मुझे दो मिनट हो चुका है तो अब हम इसमें एक कटी हुई टमाटर डाल देंगे जिसे मैंने बहुत ही बारीक काट लिया था और इसे भी हम दो मिनट के लिए भून लेंगे टमाटर को भुने हुए मुझे दो मिनट हो चुका है तो अब हम इसमें दही डालेंगे तो हम इसे लगातार चलाते हुए दही को डालेंगे ताकि दही हमारी फटे ना और इसे हम तेल रिलीज होने तक बढ़िया से भुनेंगे दही और मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं देखिए मसालों में से तेल रिलीज हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और एक बड़ा चम्मच गरम मसाला इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे गरम मसाला और नमक को मैंने अच्छे से मिला लिया है तो हम इसमें डाल देंगे एक गिलास पानी और इसे हम एक उबाल आने तक का वेट करेंगे ग्रेवी में उबाल आ चुका है तो अब हम इस समय फ्राई किए हुए आलू इसमें डाल देंगे अब हम इसमें तीन कटी हुई हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से चीरा लगा लिया था अब हम इसे ढककर सात से आठ मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे सात मिनट हो चुका है सब्ज़ी हम चेक कर लेंगे तो सब्ज़ी को मैंने बीच बीच में इस तरह से चला लिया था वरना सब्ज़ी हमारी सट सकती थी अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच कस्तूरी मेथी हम इस तरह से क्रश कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला के ढक कर हम इसे एक मिनट और पकने देंगे एक मिनट हो चुका है तो देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी है गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और इसे पाँच मिनट के लिए हम ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे सब्ज़ी हमारी ठंडी हो चुकी है तो चलिए अब हम प्लेट लगा लेते हैं आपको आज का मेरा रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए goodbye and take care